Yo. Range in the house, yo. Gikapoy. Pero sa taman. Ah, ambot lang. Pero sige, padayon dani. Bisag di rin na lang ni Kutob. Let's go. Mura di rin na lang na Kutob, ane. Bisa ng kalibutan pa mo bali. Wala man nun ako di rin kadali. Pero may laguntag di ko mawani Murag direk na lang takutuban eh Di sanang kalibutan pa mo bali Wala man nung tao dire kadali Pero may laguntag di ko mawani Kung saon man na ko karon Dili na lang siguro magdahom Kay basin ako kay masakitan ra Kinarong akong gusto niya ako kay tripan ra Una pa lang may pagwala gipili Kano ka hang basta ikaw di ko kadili di ko nga dili Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw Dagang rason para mo biya Pero mas gipiling magpabiling Kahit akon sa kinaya Pero mas gipiling magpabiling Murag di rin nalang takuto ba ne Bisa ng kalibutan pa mo bali Wala man unta ko di regadali Pero may lagong tag di ko mawani Murag di rin nalang takuto Di sanang kalibutan pa mo bali Wala man unta ko dire gadali Pero may lagong tag di ko mawanip Nahulog na sud ko walay ni sao Manggihat agos gugma kay diliman ko daw Habi na sa nalo mo so balik idala na sa talaw Danad na ni kahibaw na ni mo sound Dili na lang na to pagsun kay magdugo Gihangati ka sa unay karon sige gado ko Ang gumamay langit sa unay grabe makabugo Huwag tungodan ning ang gugma habit ko matang rason para umiyak Pero mas gipiling magpabilin Kahil akon sa kinaya Pero mas gipiling magpabilin Murag di rin alang tagkudo ba ni Ani, di sanang kalibutan pa mo bali Bali, wala man unta ko dire kadali Pero may lagong tag di ko mawane Hey, murag di rin alang tagkudo ba ni Bisa ng kalibutan pa mo bali wala man nung tako diri kadali Pero may lagong di ko mawani Hey! Mura da rin na lahat ako lubani Ani, bisa ng kalibutan pa mo bali Bali, wala man unta ko diri kadali Pero may lagong di ko mawani Mura da rin na lang tukulo bani Bisa ng kalibutan pa mo bali Nasaan ko, one ladies. Excited. Excited. Wala man ang tao diri kadali Pero may lagong tagdi ko Mula da rin ang lahat ang tulo Last minute Kaya kami sa global Kaya direct sa global Wala man ang tao diri kadali Pero Ano na? Game na, game na. Play na, sir. Oh. Tingnan mo cellphone direct.